amigos? Los saludo nuevamente, soy su servidor y amigo César Carrillo y el día de hoy este, me encuentro en un fraccionamiento más de los que estoy promoviendo actualmente eh, al día de hoy. Este fraccionamiento hermoso y la verdad muy muy muy bueno, eh, además de muy bien ubicado, se llama Esmeralda Sur. Es un fraccionamiento eh, de, que cuenta con un concepto de acceso controlado, el cual da o brinda mucha seguridad y tranquilidad a los vecinos que hoy en día viven en esta colonia. Eh, y bueno, las casas que estamos manejando cuentan con mucha calidad en la construcción y mucha resistencia, además de acabados muy bonitos y de nivel residencial. Permítanme mostrársela y bueno, los invito a visitarme en el fraccionamiento. Este fraccionamiento se llama Esmeralda Sur Pregunte por un servidor. Recuerden, yo soy César Carrillo y me localizan en los teléfonos que aparecen en la liga de aquí abajo en el video. Estoy a sus órdenes. Que pasen excelente día. Buenas tardes. Ok, continuamos amigos, espero que este video haya sido de su agrado y los espero próximamente en un video más de los presionamientos que estoy manejando al día de hoy. Soy su servidor y amigo César Carrillo. Que pasen un excelente día. Hasta luego.